欢迎回到九的电子产品超详细。今天我们要来介绍水塔液位监控系统如何来进行安装以及使用。那首先是我们的产品，就是稍后会投入水塔的液位计。后面是标准的十米连接缆线，缆线后面透过四到二十 n a 讯号连接我们的 j o i n System 云端系统的网关装置。 最后则是电源供应的设备，简单的架构就能达成非常完善的水塔液位监控功能。接着我们来示范一下如何安装我们的监控产品，拿出我们刚刚的液位计，准备投入水塔顶端。这里我们做一个简单的投放示范，请确保液位计碰触水塔底部即可。投入完毕之后，我们可透过手机来为产品配网。 查看一下侦测的情况。若你有跟我们购买路由器，可以直接跳到影片后面的手机操作。首先，我们将装置断电，接着开启网关装置，将中间的滑动开关向下切换。好了之后，重新接上电源。此时可确认下方的黄色指示灯会持续恒亮。 代表成功进入设定模式，接着可以拿出行动装置来进行配网。首先，请下载 Join System，接着请您打开 WiFi 及定位，搜寻开头为 JT a 底线 AP 之网络连接，预设密码为二三七二九四一八，确认连接成功之后，就可以进入刚刚下载的软体，请选择下方的开始使用。 进入后，请选择左上方按钮，并点击 A P 连线模式，画面会显示刚连接的网路。若您的手机没有显示，可以确认一下刚才 Wi-Fi 的连线情形。好了之后，点选刚才的绿色框框，进入装置设定后，点选右上角控制项，选择为装置配网，为装置连接一个稳定的网路。设定完毕后，可以看到提示。 接着我们关闭电源，并将刚才的直播开关复位。再次接上电源后，红色指示灯会持续闪烁，代表联网成功及数据开始上传。接着我们就可以来查看数据。查看的方式很简单，一样打开刚才的 Join System 软体，接着开启操作界面，选择上面的云端系统，接着输入您的登录资讯。 成功后，进入主控台，选择右上角“加”，接着就能新增刚才的水塔装置。按下确认后，就能在主控台查看，并能于系统中远端设定马达的开关，或可自行针对补水量进行调节。另外，系统还会判断马达抽水情况，例如当马达持续抽水。 但水位却在设定时间内没有回到正常的上限值，此时系统会断开马达运作，并于时间段后再次重启，能避免造成马达损坏或电线损毁等更严重的事端发生。比起传统的水塔浮球，应用更为多元便利。详细可以参考我们的另外一支产品特色介绍的影片。以上就是我们对于水塔监控系统安装的介绍。 有任何问题，欢迎留言给我们，也期待您点击下方资讯栏连接，一起加入九的讨论区分享。我们下次再见喽。